はい、どうも、こみです。さて、本日は、つむぎみさんからお届けしてまいります。 で、今ですね、ちょっとオフシーズンですね、 <laughs> オフシーズンっていうか、ちょっとですね、あの、うんと、重要な大会の、えー、試合がない期間になってるんで、練習戦の中から見ていきたいんですが、まあ結構、 <laughs> あの、攻め残しとかもね、たくさん、まあ、この、当然こういうインターバル中なんで、おのの都合が悪い方もね、えー、参加したりしていて、攻めれなかったりもしているんで、あのスコアはあまり気にしないでください。で、スコアよりもどっちかっていうと中身の方を見ていきたいと思うんですけども、今日は ギガホグですね。で、やっぱこれね、タウンフォール14で今すごくあの人気が出つつある状態なのかなっていう風な気がします。あの、徐々にね、えっ、ー、と、ギガホグが 形がこうね、皆さんにこう浸透してくると、また、えー、流行りの波が生まれるのかなと思ってるんですけども、やっぱね、それにしても13、12でディガホグって何せ使いやすいんですよね。で、そこをちょっとですね、えー、今日は詳しく見ていきたいというふうに思います。結構基本なところから話をしていこうと思うので、割と、えっ、ー、と、なんていうのかな、あ細かい点の話が多いかと思います。で、 12と13それぞれ見ていきたいと思うんですけどもまずタウンホール12と13フイヒーディガホグやる場合に何が大事かっていうとこれですもう全てこれタウンホールこれを基本的にはクイーンで見るっていうところがめっちゃ重要です。まあ、まあね、マスとかって言ったらそうでもないんですよ。もしかしたらそうじゃなくてもいい場合っていうのもあるっちゃあるんですけども、とにかく、あの、クイヒーディガホグを選択するかしないかの大きな その判断基準っていうのはタウンホールとあとまあ言ってみれば防衛軍もですね、このタウンホール防衛軍、まあ、どっちかというと防衛軍の方がマストに近いかもしれないですね。あのこれを食い火で処理できるかどうかです。で、なんでかっていうと、タウンホールのこの爆破ダメージっていうのが結構ね、いやらしいんですよ、これ。壊れた瞬間に、ボンって、これがね、こう爆発するんですね。これ、えー、この範囲にいるユニット全体が1000のダメージ。 あのターゲット数は制限ありません。100, まあ、100体いたら100体もう1000のダメージを食らっちゃうっていうね。まあ、そういう爆弾なわけですよ。まあ、超巨大爆弾みたいな感じね。でこれをあのディガホグパートで取っていこうというふうに考えると、どうしてもここにヒールないしは えっと、結構トームがいることもね、あの可能性としては高いんですよね。で、それって、あのトームの使いどころっていうのをもうここに限定させられちゃうっていう意味であんまお得じゃないんですよ。なので、クイーンでタウンホールを、失礼しました、ごめんなさい。タウンホールをクイーンで取っておいて、その脇からキングを出して、ここカットしながら、全体にコーディがホグ えー、散っていけるように最初狭くですね、まあ、終盤はやや広めでもいいと思うんですけども、こんな感じでルートを作っていくというのが基本になります。なので、えっ、ー、と、このクイーンの誘導っていうところがめちゃくちゃキーな上に、あの、クイーンをなるべくね、無駄にしない方がいいので、これジャンプ1枚使ってますよね。これがね、できるっていうのも、タウンホール12では大きな利点です。なんでかっていうと、あの、10日弊社をね、こうね、ディガフする場合使うんですよ。 あの、突撃艦イエティから入るパターンもあるんですけど、どっちかっていうと、えっ、ー、と、クイーンを、えっ、ー、と、タウンホール周りこう効かせてあげて、で、逆側をキングっていうふうに、まあ、こんなふうに絵を描いたじゃないですか。で、そのキングに合わせて、この10日兵器、こいつをね、置いておく。で、中にホグライダーを入れとくんですね。そうすると、レベルマックスのホグライダーが、外周のディガホグ部隊に合流していくので、あのー、突破力がすごい高いから、 呪文2枠分ジャンプにされても全然余裕なんですね。これ、こんだけ楽勝の全開してるのに、レイジとジャンプもう1枚ずつ余ってるんですよ。これは何度やという感じですよね。おそらくこれ、りょうさん編成もだいぶ緩くして攻めたんじゃないかな。 <laughs> あの、ガチガチの、多分ガチ編成ではないですね、これね。まあ、これぐらいの余力が出るっていうのが、 ターンホール12の、えー、クイヒ・ディガホグで、えー、タウンホールと防衛軍、これを、えー、きちっと、えー、クイヒパートで処理できるかどうかっていうところが肝になってくるというわけですね。で、まあ、12の場合ね、あの13と形的には結構似ているんですけども、あの本当にもうこれができるかどうかです。で、これができるためのクイヒールートっていうのがもう見つけられるかどうか、もう本当これにほぼほぼ全てがかかっていると言ってもいいですね。で、 えっ、ー、と、タウンホール13になるとこれがどうなるのかというと、こんな感じになっていきます。なおさらタウンホールの爆破にそのスロー効果がつくんで、えそこに関して、えー、っとディガホグを当てていきたくないわけですね。で、これアーチャークイーンをこういう風にタウンホールにこれ当てていくのに工夫がいるんですね。えっ、ー、と、タウンホール10、えー、さっきの2のリプレイっていうのも、あの割とね、タウンホールが壁の外側の方にあったので、 あのあんまりサイドカット細かいこといらなかったですけど、ウォールブレイカーでこれ2層分けしていかないときつくなってくるってとこなんですね、これ。で、えっと、ここ、アチャトを壊してからスーパーボールレベルー打ちましたよね、これ。このタイミング。なんでこのタイミングかっていうと、 これね、ディガホグする上ですごい覚えておいてほしいんですけど、この壁を壊したいわけですよね。で、スーパーウォールブレイカーをこっから当てたいとします。で、スーパーウォールブレイカーどこに向かうかっていうターゲットの法則、これ分かってないと多分空飛ディガホグ絶対できないので、マジで押さえておいてほしいんですけど、出した場所ね、ここから一番近い壁の中の防衛施設をめがめがけて スーパーウォールブレーカー歩いていきます。どういうことかっていうと、つまり一番近い壁の中ってここですよね。なんで、ここ開いちゃうんですね、ここ。わかるかなここが開いちゃうんですよ。ここにあったアチャ島にスーパーウォールブレーカーがついちゃった場合、こっちが開いちゃうんですね。そうすると何が起こるかっていうと、クイヒーがこっちのルートを歩いちゃうんですね。まあ、中に入るかもしれないですよ。この部分が、この境目が開くんで。そうすると、クイヒールートすごく、えー、っと、読みにくくなっちゃうので、 最悪このルートを歩いた場合、対空砲からヒーラーが撃たれて全滅します。これも失敗パターンですね。おまけに行った先にはもうシングルインフェルノがあるってもう地獄ですね。タウンホールと望遠軍は処理できるけども、食い火そこでもう全部終わりみたいな。こうなっちゃったらアウトなので、あえてりょうさん今、このアチャ島が壊れた後にスーパーウォールベーカー出すことによって、この大工の小屋をめがけてスーパーウォールブレーカーを歩かしたんですね。そうなると、ここが開くわけですよ。 なので、きちっと、えー、アーチャークイーンがタウンホールの部屋に入っていける形が作れるということですね。で、もう一個見逃しちゃいけないのは、レイジをほぼほぼ切らしません。見てください、これ。レイジにちゃんとヒーラーが乗ってる状態っていうのをほぼほぼ切らさないんですね。で、今、ポイズン打って、さらにレイジ重ねが寝かけしますよね。で、これ、ストライカーとかが入ってる場合、ヒーラーのレイジ効果がないと、あの、ポイズン打っても押し切られちゃったりするんですね。こういうクロスボウなんかのターゲットも入っちゃったりすると。 なのできっちりりょうさんここはレイジを切らさないように、えー、防衛軍処理中はですねもう絶対した方がいいですこれはまあディガ法に限った話ではないんですけども食い火で防衛軍処理するならもうレイジポイズンこの組み合わせはマスト場合によってはそこにフリーズを添えるぐらいに考えておいた方がいいです特にね最近その食い火殺しとしてストライカーと、あとスーパーガーゴイルっていう組み合わせもあったりするんで、タウンホール12でディガホグする人はもうこれマストですね。 で、えーと、今回の花、えーと、形もそうですね、ここ、10日弊社があって、中からホグライダーが出てきます。こんな感じですね。レベルマックスのホグ。で、キング外周からのリガホグに関しては、こっちの、えー、クイーンのカットの領域っていうのを、こんな感じかな。こうね、こう走っていくわけですね。こういう風に走っていくという形になります。 結局今だったらそのスーパーウォールブレーカーが今ね、あのー、普通に使えるので、前はね、これ使えなかったから壁開けがもう本当に職人技だったんですよ。 <laughs> めっちゃ大変だったんですけど、まあ、それが使えるようになったので、あのー、比較的壁開けは容易になりました。あとはタイミングですね。これしっかり測って、開けたい壁をちゃんと開ける。まあ、そのためのスーパーウォールブレーカーの付き方。これを理解しておかないと、えー、なかなかですね、えっ、ー、と、福気の誘導ができない、イコールディガホグができないということになります。 で、あの、もう一個ね、気をつけなきゃいけないパターンっていうのは、えっ、ー、と、このタウンホールの裏側、こういうとこね、ここに、この今、クランジョのあるここら辺に、シングルインフェルノ、シングル IT ね、これがあった場合は、すごく注意してください。あの、タウンホールの裏にシングル IT があると、食い火から目を離す時間っていうのが、すごい作りにくいんですよ。 レイジをとりあえずかけておけば、ダメージに対してはある程度食い引いて強くなるんですね。なんで、そこでレイジかけてちょっと目を離してからディガホグ展開っていうのが、割とあの安定な方法です。でも、レイジをかけても食い火が死んじゃう一番の要因はシングルインフェルノ。これがめちゃくちゃ大きいです。で、これもタウンホール14になったら、タウンホール裏のシングルインフェルノってもう本当に食い火やりにくいんですよ。13よりもさらにやりにくい。なので、あのー、なるべくですね、 えこの単裏にシングル IT があるところに食い火突っ込ましていくっていうのは、あの、ある程度腕に自信がない方以外はあんまりお勧めしません。ディガホグに気を取られてる間のほんの5秒間ぐらいでクイーンが死んじゃいますので。 <laughs> そこね、あの、やるときには村選びの段階でそこに関しては注意してほしいというふうに思います。まあ、今回で言えばね、えクイヒーを通していって、どちら側にクイーンを行かせますかっていう話ですよね。で、こっちからディガホグを 出すっていうパターンもあるんですけど、そうするとクイーンがシングルインフェルノの方に行っちゃって、これでやられちゃうんですよね。さっき言ったタウンホール裏になくても、ちょっと奥にあった場合、そっちにクイーン誘導したと死んでしまうので、 <laughs> そうさせないように、クイーンの仕事する範囲ですね。から見て、近くにあるシングルインフェルノをまずは、えディガーとホグライダーで、小粒のユニットではもうシングルインフェルノって全然もう、 うん、ないに等しいとまでは言いませんけど、あの、だいぶ、えー、ストレスなく破壊できるので、そっちから当てていったってことですね。こういう目選びもすごく大事です。あの、逆に投石機は壁の中から撃てるから、この、えーと、タウンホール角に入った段階で、えー、投石器、すごく狙いやすいし美味しいんですね逆にね逆に美味しいんですよレイジをかけておけば投石とグランドオーデンズを普通に殴り壊してくれますからクイーンが なので、えー、今回のこのりょうさんの、えー、とアタックを見る上で、あのタウンホール12も13もまとめて、えー、キーポイントっていうのは、まず村選び、タウンホールの裏にシングルインフェルノがないということ。さらに壁を開ける際に、どこの、えー、壁にスーパーウォールブレーカーをつけるか、出すタイミングですね。普通につけたら、こっちに行っちゃうので、そうしない。ちゃんと 新、えっ、ー、と、アチャ島を壊してから出すことによって、一番近いのが大工の小屋という状態を作って、そこにつけていくという、このスーパーボールベーカーが壁をターゲットする順番、そこのロジックを理解しておくというのが2つ目。で、3つ目に関しては、単純にもキングと、えっ、ー、と、10日弊社ですね、をこの辺から出していくわけなんですけども、これを出すのをどっちにしますかっていうね、10日弊社とね、どっちにしてディガホグを えー、この A と B どっちから出していきますかっていう風に考えた場合、アーチャークイーンが進んでいって欲しくない方から出すのがベストです。今回完全にシングルインフェルノに当たって欲しくないので、A の選択肢ないですね。B の方から出すことによってアーチャークイーンの軌道っていうのを、こういう風に宝石機方面に向けていくということですね。 こういう、えルート修正にディガホグを使っていく。これもすごく重要ですので、えこの辺のですね、えどっちからディガホグを展開するかというところは、え注意しながら見てもらえればと思います。まあ、あともう一つそれでも迷っちゃった場合には、イーグル法とかね、えー、の場所を見るといいかもしれないですね。あのイーグル法はやっぱり早めに壊しておきたいので、あのー、今さっき書いた A と B、えー、のどっちから出す場合もそんなに大差ないなっていう場合は早めにイーグル法に アプローチできる方から攻めた方がいいですね。まあ、今回の場合はなおさらイーグルホームチェックにあったので、この B の方から攻めるのがもうベストということで、えー、呪文なり黒くなりを残す、まあ、その圧倒的さっていうのが生まれた、まあ、その辺の理由っていうのは今言った、え3要素が抑えられてたからなのかなというふうに思います。で、えーとですね、もう一個 ちょっとこれも全開ではないリップで見ていこうと思うんですけども、まりょうさんでもね、全開取り逃すことはやっぱりあります。で、えっ、ー、と、今回の攻めっていうのは、これ、クイヒードラゴンライダーですね。で、えー、ディガホグって言いながらなんでドラゴンライダー出すのって話なんですけども、これね、クイヒの入れ方が全然違うんですね、ドラゴンライダー使う場合っていうのは。あの なんていうのかな、えっと、ディガホグって、あのー、こういう金庫とか、えー、呪文工場とかね、要は防衛じゃない施設も普通にターゲットするんですよね。なんで、あのー、ドバッと出していくと、普通にこう壁際にこう出していくと、こういう風に散っていくわけですよ。で、壁際の方にこう散っていっちゃうやつが出てくるんですね。で、それをさせないためにキングとかを使って、この壁際に行くディガホグを きっちり中に中にこう修正していくわけなんですけども、ドラゴンライダー使う場合ってこの修正がないんですよね。あのー、防衛施設しか限らないから、そんなに外周にいっぱい流れていくリスクってあんまないんですよ。じゃあ、キング何に使うかっていうと、アーチャークイーンのサポートに使いますね、こんな感じで。アーチャークイーンが、ね、この部分を壊しますよね。壊していってくれたら、 えーと、キングと、えー、ロイヤルチャンピオンでここを壊すことによってアーチャークイーンがこっちからもこっちからもダメージを受けるみたいなそういうもう四方八方から打たれちゃうっていうことをなくすためにある程度キングとロイヤルチャンピオンっていうのはアーチャークイーンと並走させる形で流していきます。で、まあ今回のプランね、あの、崩れてるんですね。なんでこれ前回いけなかったかっていうと、またすいません。 いかなかったかっていうと、スーパーボールブレーカーを本当はこっちにつけたかったんですよ。でもさっきの話で、あの、ここの部分のね、防衛、えっ、ー、と、防衛かななんか施設が残ってたんで、近いのってこっちですよね。なんで近い方に行っちゃったんですね。で、この壁が開いちゃったもんだから、アーチャークイーンこっちに入れなくなっちゃって、本当はキング、ロイちゃんと一緒におそらく、えー、この辺ジャンプ打って、えー、ヒーロー3体で、ヒーロー4体か、ヒーロー ×4 で、一気に ここに入っていきたかったなと思うんですね。あと、ここ、ここ、この部分にジャンプをかけて。なんだけども、それができなかったということで、えー、アーチャークイーンなりロイヤルチャンピオン、キングの仕事量が不十分になっちゃって、で、最終的にこっち側のあの破壊が <laughs> しきれなかったというのが、あの前回まで伸びなかった理由ですね。まあ、っていう結構あのアクロバティックな、えっ、ー、と、なんだ、プランニングになってるんですけども、 あの、なんていうのかな、こういう、えっと、プランの自由度があるのが、えー、ドラゴンライダーを使った攻め方ですね。まあ、要は、食い火の自由度っていうのかな。さっきの、えー、ディガホブと違って必ずしもタウンホール狙わなきゃあんまり美味しくないっていうわけでもないんですよね。なので、えー、っと、今みたいに突撃艦でタウンホールを落とすことができちゃうので、これ、こんな風に。これね。 あの逆になんだろうな食いディロ具を使うのに突撃艦でタウンホールを取ってまあ別にありなんだけどそれをするよりも東海者使った方が理学の場合圧倒的に強いんですよねこれも圧倒的に強いですなのであの突撃艦を使うようなあの形っていうのはドラゴンライダーだから、まあ、それが結構強く決まるんですけどディガフグでそれするんだったら別にあえて、えーと、ユニットをディガフグにする必要なくって 別のドラゴンライトとかもラバルにしちゃえばいいっていう風なことも言えるですね。まあ、ディガホグを使った方がプランニング的に簡単なんで、あのそちらの攻め方っていうのは、まあ、ディガホグをメインに扱っていきながらタウンホールも突撃艦で狙うプランも考えたいというのは全然ありですけど、そこからもう1ランクステップアップしていこうと思った時には、あの、10日兵士を使わないんだったら、 えー、別にフォグにこだわる必要はないっていうところにね、えー、行き着くんじゃないのかなと思いますので、あの、そういった、えっ、ー、と、上級者、えー、向けのプランニングの考え方っていうのも、デガフォグをしながら同時にこう、頭の片隅に置いておきながらですね、まあ、あの僕の動画もそうですけど、いろんな方の動画見てもらうと、なんで、えっ、ー、と、こういうクイーンの入りをするんだろうとか、なんでこれはディガフグじゃなくて、ラバルなんだろう、ドラゴンライダーなんだろうとかね。 そういうところが多少見えてくるかなというふうに思います。とにかくディガを押すんだったら、10日弊社、タウンホール、援軍、これは、えー、っと、区域で見る、この辺ですね、がちゃんと成立する場合は考えるっていうふうにした方が、まあ、より、え成功する確率が高くなるので、というね、ところを気にしながら、え試してみてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。ちなみに、なんでりょうさんがこれ、えっ、ー、と、クイヒディガフしなかったかっていうと、おそらくだけども、これね、シングルインフェルノと あとは、えー、防衛軍。これ防衛軍処理中にシングルインフェルノに限げられちゃうんで、これも最悪なんですね。なんでこれはタウンホール側から食い火を入れずに、えー、行くプラン。イーグル砲の方から食い火入れていて、えー、ドラゴンライダーっていうパターンにしたんだと思います。ディガ保護を使わなかった理由はタウンホールと防衛軍がおそらく食い火で取りにくいシングルインフェルノが置かれていたからというところですね。 はい、というところでですね、本日は、えー、ぐみさんからクイヒー・ディガホグの基本的な考え方に関して少しね、えー、細かくお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうかあの、クイヒー・ディガホグ、本当楽しいんでね、あの、ぜひぜひ皆さん使ってほしいなというふうに思うんですけども、えー、そういった時にこの動画の内容を少しでもご参考になったら幸いでございます。えそして、え私のチャンネルですね、こんな形でクラン対戦の解説系の動画中心にやっております。まあ、これからもタウンホール12、13、さらには14が中心にはなるんですが、このあたりのタウンホール帯、幅広く扱 使っていきますので、えー、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまた今後もご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。